एंड देख सकते हैं कितना अच्छा से जल रहा है दोस्तों अभी देख सकते हैं अभी मैं चाय बना रहा करते हैं अभी जब चूल्हे पर खाना बनता है तो आप लोग देखते हो मॉर्निंग टू माई फ्रेंड्स तो दोस्तों आज का वीडियो ब्लॉग काफ़ी यूनिक होने वाला है सो दोस्तों मैं आपको आज दिखाऊँगा क्योंकि मेरे घर पर अभी गैस ख़त्म हो गया है और आ, क्या बोलते हैं मेरी भाभी अभी घर पे नहीं है तो खाना भी हम लोग ही बना रहे हैं मम्मी और हम क्योंकि अभी छोटी बहन चल गई है पढ़ने अपना क्लास करने क्योंकि अभी टेंथ में है तो वो क्लास भी करने जाती है सुबह में तो खाना सुबह का खाना हम लोग बनाते हैं हम और मम्मी मिलकर तो मम्मी गई हैं अभी थोड़ा काम से बाहर तो आज हम बनाएंगे और दोस्तों प्रॉब्लम ये हुआ कि गैस ख़त्म हो गया तो आज हम लोग चूल्हे पर खाना बनाएंगे और आपको दिखाएंगे जो हमारे एंशियंट टाइम में लोग कैसे खाना बनाते थे चूल्हे पे so friends I will show you how we make a food from the like with the help of chulha and all so बने रहे वीडियो में दोस्तों आपको दिखाते हैं चलते हैं चलिए तो दोस्तों अभी देख सकते हैं अभी मैं चाय बना रहा हूँ ये और ये है दाल इसमें दाल रख दिए आपको खोल कर दिखाते हैं थोड़ा अभी अभी जस्ट रखे हैं तो देख सकते हैं इसमें हल्दी दाल वाल सब डाल दिए हैं कुकर में और दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहते हैं कि हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं अभी जब चूल्हे पर खाना बनता है तो आप लोग देखते होंगे कभी बचपन में भी तो इसका यूज करने से ये होता है कि जो चूल्हा लगाने से क्योंकि ये लकड़ी से बन रहा है ना तो बर्तन ख़राब नहीं होते हैं लगाने से इसको परथन बोलते हैं हम लोग बेसिकली लोकल लैंग्वेज में इसको परथन तो वो बोलते हैं लीप लीप देना बोलते हैं मतलब वही और ये सकते हैं ये लकड़ी का गट्ठर है इसका हम लोग यूज करेंगे इसी के थ्रू खाना बनाएंगे थोड़ा भी ये जल नहीं रहा इसको जला दें हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी सिंपल वे में अभी बन रहा है खाना अभी दाल बन रहा है चाय बन रहा है इसके बाद से थोड़ा दूध है ये इसमें दूध है दूध रखेंगे गर्म करने के लिए उसके बाद उसमें चावल बनेगा और चोखा बनाएंगे आज चोखा हम लोग खाएंगे चोखा चावल दाल और रोटी भी बनेगा रोटी आएगी तो पूजा बनाएगी छोटी बहन मेरी तो दोस्तों देख सकते हैं अभी थोड़ा हार्ड टाइम चल रहा है तो कि अभी पैसे की तंगी की वजह से गैस बुक नहीं हो पाया है हम लोगों का क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है घर में सो दोस्तों बस this is what I want to show you that how you make a food and lunch and dinner you can say anything with the help of this chulha so hope वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो so, चलते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में ये काफ़ी ब्लॉग छोटा रहा एंड देख सकते हैं कितना अच्छा से चल रहा है तो ठीक है दोस्तों चलते हैं ये मेरा छत का चलिए आपको छत का टूर करा देते हैं पर देख सकते हैं ये मेरा छत ये है आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं दोस्तों इसमें देखिए कितना कांटेदार पौधा है ये अभी इसमें पौधा लगाने के विचार में लगे हुए हैं हम लोग so this is the end of this video friends I hope आपको वीडियो अच्छा लग रहा लगा होगा अगर ऐसा लग अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो please like share and subscribe to this channel thank you so much guys for support me a lot I really very grateful to you guys thank you so much